hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन की यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक वेरिएबल मैंने बनाया है आई नाम से और आई में इनिशियलाइज किया है टेन यानी आई में पहले क्या इनिशियलाइज है टेन इनिशियलाइज है अब यहां पर वाइल लूप यूज किया है मैंने और आई की वैल्यू को यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है मैंने I is greater than zero यानी कि आई की वैल्यू कभी भी जीरो से ज्यादा ही रहेगी और फिर यहाँ पर कितनी ज्यादा रहेगी तो ई फेल्स की कंडीशन दी गई है ठीक है तो यहां पे देखेंगे if is equal to is equal to तो ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है is equal to is equal to का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब बराबर है लेकिन इसका मतलब है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है कंपेयर करेगा ठीक है तो i की वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसके बराबर होनी चाहिए 5 के बराबर होनी चाहिए तो ये कंडीशन यहां पे दी गई है और फिर इसी को कंटिन्यू किया गया है यहां पर देख सकते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया गया है और यहां पर फिर फिर मैंने प्रिंट कराया है अपना नाम ठीक है और यहां पर i minus is equal to 1 दिया है अब इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है ठीक है तो यहां से तो यहां पे देखेंगे कि ये जो है one two three four five five time ये प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है अगर मैं यहां पर चेंजिंग करता हूं लाइक यहां पे देखिए यहां पे फाइव जो लिखा हुआ है अगर मैं इसको सिक्स कर देता हूं तो क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं तो यहां पे इसको एक बार फिर से रन करवा लेता हूं मैं तो यहां पर जैसे ही मैंने सिक्स किया तो यहां पे आप देखेंगे कि ये फोर टाइम ही प्रिंट हो रहा है अगर तो अभी देखेंगे ये जो माइनस है अगर मैं इसको हटा देता हूं तब क्या होगा यहां से ये जो माइनस है इसको मैं हटाता हूं और फिर अब हम इसको वापस से करवाते हैं रन तो यहां से पहले इसको स्टॉप एंड रिटर्न पे क्लिक करके फिर इसको रन करवाते हैं अब ये हो जाएगा एंडलेस देख रहे हैं ये अब कंटिन्यूसली जो है रन करता ही जा रहा है करता ही जा रहा है करता ही जा रहा है देख सकते हैं ये रुक नहीं रहा है हमारा प्रोग्राम यानी कि ये बन गया है एंडलेस प्रोग्राम ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी ये एंडलेस कैसे हो गया है यहां पर कंडीशन क्या दी गई है देखिए i is equal to ten दी गई है ठीक है आई में क्या रखा हुआ है टेन रखा हुआ है अब i is greater than zero अब ग्रेटर देन जीरो कितना होता है one two three four five six seven eight nine ten क्या इसकी एंडिंग है क्या कहां तक आप जा सकते हैं कितना काउंट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर यहां पे कंडीशन क्या दी गई है if i is equal to is equal to seven अगर आई की वैल्यू सेवन के बराबर होती है तो कंटिन्यू करते जाइए और सूरज लिखते जाइए प्रिंट करवाते जाइए और i is equal to one इसका तो कोई अब, अब मतलब रह नहीं गया तो ये जो है इसलिए यहां पे माइनस दिया गया था आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video